कभी प्यार से कभी प्यार से बोलना एक बार हर बार भी भूल जाऊंगी प्यार से अभी प्यार से तू लाला एक बार जाओगे रोज मजानी तेरा तारम तो क्या रहबे साथ में तो खुल जाओगी खुल जाओगी कभी प्यार से कभी प्यार से दीवाना एक बार हार को भी भूल जाओगी कभी حسنين